Din jävla horunge. Gör aldrig sådär mot mig igen. Aldrig. Du har fan gått över gränsen nu, Lola. Vilken jävla röra. Tänk att den bilden skulle leda fram till allt det här. Let me put the water in the bowl for your wounds, babe gonna fill you up with the fingers of love you can't lose but... Tack! Bravo! Jättefint! Kameran rullar. Ljudet går. Varsågod. <laughs> Jag är så oskön. Nej, jag tyckte Monica var skön. <laughs> Tyckte du inte? <laughs> Oh my god, skämtar du med mig? Vadå? Vad fan gör hon med min kille? Mm. Varför är hon med honom? Vad fan höll Lola på med? Hon visste ju att hon och Oskar var tillsammans. Men <laughs> alltså jag vet inte egentligen. Vad är det här? Va? Vad fan?